Hello mga kamochi! Welcome back to my channel and this is J.E. At ngayon magre-react ako sa music video ng PZ na Not Shy na nirelease naman kahapon. At meron na itong mayigit 11 million views sa YouTube. So I just want to congratulate Comic Z na talaga namang supportive sa ITZ from the beginning. And also I want to congratulate them and Tomorrow by Together for having the new Hallyu Artist Awards on Soribada Best K Music Awards 2020 na ginanap namang nitong August 13. So, ayan na. Guys, uh, let's start na. Go. Wait. Oh. Go! Oh gosh, Dia! Ah? Wow! Hindi naman ako titigan ng ganyan. Oh my God. Bias ka oh. Oh my gosh. Oh. Wait lang. Si Lian naman eh. Guys, nakaka-mesmerize dito si Lian. Tapos bigyan mo ko alcohol. oh my God. Better to watch it. Kaya nga, hindi ko alam na meron pala kung ano na nang Oh my gosh! More Eugene! Oh! Astig. Hoy. Wow! Hinahay, pero ako eh. Si, um, honestly guys, talagang si Ryujin talaga itong aking bias dito. And, but, na-attract po ako kay Lia. Uh, insert crush ko po si Nini. Kaya lang. Eh, maganda mag Killjoy pag bago pa lang si Killjoy. Mada sila dito ah. Oh. Maribadja, also da, cause I'm not Ang ganda nilang lahat dito. And masasabi ko talagang nag um, from the beginning talagang kada isang member ng HCA meron talagang kumbaga meron silang kanya-kanyang charm and wala wala talagang nahuhuli sa kanila and talagang kapansin-pansin ang bawat members. Eh dito I think this comeback talagang nag-shine talaga sila more more uh, uh, kumbaga dapat naglagay ka muna na naging outstanding sila dito. Uh, more outstanding. Uh, yan, paulit-ulit na to. Ano sinasabi. So, go na. Calling, Para, call, i-call mo yung bot. Hindi ko alam kung si Ryujin pa ba ang magiging bias ko. Kasi para from the beginning naman talaga siya ang bias ko eh. i-call and sa, ti sa tingin ko parang magkakaroon na ako ng bias record. Nakaka-bias record na. Ate ako hinihingal dito. Sobrang uh, excitement na nadarama ko. so, oh! Ay, ganun. Pustage siya sa ano. Uh, pustage siya sa mga midsi dyan na nagbago ang bias list na narek na ng kanilang bias record dito. Kasi grabe talaga. Um, talagang lahat sila dito eh kapansin-pansin ang uh, charm and yung dating talaga nila eh grabe ibang level. So, <laughs> hindi ako maka hindi ako mapakali guys. Yep. Oh. Uy, may credits. <laughs> So, hindi ka nakaka pumasok sila dun sa may kasi may parang underground na puno ng yelo. Ang galing ng ano ah settings dito kasi magaling, um, parang nasa desierto sila then yung ilalim is uh, covered with ice at meron dong ano, cooler ano, na ano, may lamang pagkain na sweets. So, yep, um, kahit sobrang cool nila dito, uh, talaga namang may, may pinakita pang cute side dito. Ay, bulok na rin yung sa ilalim. Ay, sa akin dito, maliit. Ha? lang kasi sa akin ang maliit. Oh, gusto ko yung laki-laki. Oh my gosh. Ganda, oo. Oh. Ay, magsusunod ako. Oo. Di, himimay-himay ko yung mga sanga-sangakan maliit yun. Inamin ko na yung anong bakit. Ang ganda talaga. Oo. Ganda talaga. Kasi Lalo na si... Sorry guys. Sino kong may bias dito kay Lina? Yeah, akin na si Lia, no, no, uh, still Ryujin pa rin, pero yun, ano yung feeling na talagang uh, kikiligin ka pag inaito ay ka ni Lia. Eh. <laughs> Ayan, ayan lang naman. And, syempre, uh, um, um thankfully, meron na po silang bangs dito. Kasi, dati, uh, nag-comment ako sa music video nila na uh, ano um, music video nila na yun. Itong last, itong Wannabe, nasabi ko, from their first music video hanggang Wannabe, wala silang bangs. So, yun, binasya ko ng iba doon <laughs> na si Yuna daw meron ng bangs dun sa stage performance nila. Then, eh, syempre nung nakita ko yung music video, binis ko lang po sa music video. Pero going back, itong Not Shy, kaya Sabi, na, unang-una pa lang ang beat, sadong madadala ka na. Sa bagay, makumpute. Siyempre, yung scene dito, yung uh, props and um, ah. settings sa music video, talagang sabi, high quality and talagang nag-stand out itong uh, itong mga girls. Kasi, so, kayo ba? Yung mga bias is mo ba o yung bias ko ba, narek naman ang bias record niya. Eh, so, share niyo naman ang moment nyo habang pina, uh, nung pinanood nyo itong music video na Comment nyo below. Share nyo naman guys. So, eto na, dito na magtatapos itong video na to. And salamat sa mga nanun, uh, ah, nanonood nito. And kung meron po yung isasuggest na pwede kong i-react uh, next time, comment nyo na ano? rin po below. Ano? So, yan. Ano? Bye guys! Ay,